Per la rubrica Cose da mangiare, oggi Seba assaggerà il kushikatsu, che no, fermi, non è una parolaccia. Trattasi infatti di carne o verdure fritti e dorati. Questa pietanza appetitosa si mangia dopo averla rigorosamente intinta in una salsina comune al tavolo. Ma mi raccomando, non intingete il vostro kushikatsu dopo averlo mangiato. Non solo è considerata maleducazione, ma i vostri commensali potrebbero volersene andare lasciando a voi il conto da pagare. Oggi andiamo a mangiare il kushikatsu Il kushikatsu che non è per il mio canale Akatsu ma è per il mio canale ufficiale di Sebastiano Giappini in Giappone Quindi entriamo a mangiare sto kushikatsu cazzo. Giappone che oltre a portarci l'acqua che ci arriva gratis, ho preso anche l'Oronhai che è un po' il tè con il liquore, ce l'hanno anche i chiabez e qua bisogna fare un sacco di attenzione perché li possiamo mettere una volta nella salsa ma non li possiamo intingere due volte, se li intingiamo due volte arriva la punizione che la punizione è pagare 1000 yen quindi qua oggi stiamo a mangiare il koshikatsu, qua abbiamo della, la carne e del pesce e bisogna metterla in questa salsa che sembra la salsa tare ma secondo me è un po' diversa perché ha una consistenza diversa Esatto. e c'è scritto che Soso Nidotsuke Kinshi Yade che è un po' Osaka, il dialetto di Osaka per dire che non bisogna mai intingerle due volte vabbè lo assaggiamo questa cazzuata questa che è carne di qualcosa la immergiamo e adesso ce la gustiamo mm. E tra l'altro se per esempio vi accorgete che volete mettere più salsa non potete immergerlo di nuovo ma potete usare il, il chiavezzo per mettercela un po' sopra mm. Ci hanno riportato un po' di chiavezzo perché il chiavezzo possiamo mangiare in questo volo. chiavezzo come si dirà in italiano? Vabbè, a me piace il chiavezzo anche così. Mmm, è buono. Questa specialità, vedete, Osaka Meibutsu. Ci sono tutte queste cose fatte alla griglia e fritte, ma c'è veramente di tutto. C'è le patate, le patate viola, poi c'è il pollo, poi c'è il mm, kanikama, che sarebbero il granchio, poi c'è le beef fry, che vabbè, che è questo qua. E poi, vabbè, c'è il tofu, l'asparago, le patate con la maionese. Poi ogni tanto c'hanno anche le cose strane, tipo la banana banana. Non c'è la banana. Vabbè, ogni tanto c'è anche la banana. Tarakimasu. Eh, che bella. Mmm, che buono. Questo è un polipetto. Ecco qua il mochi e l'asparago. Io me ne immaginavo un asparago lungo di solito. Vabbè, questo ci ha passato il convento. Io adoro gli asparagi. Noi gente di Trento amiamo gli asparagi. Mmm, buono. Assaggiamo anche il mochi. Easy Again.